¡Fuera! ¡Fuera! No, puede distraer la atención de la producción. Y seamos serios. Hagamos del trabajo nuestro imperio. Y deleitar nuestros oídos escuchando el cantante de los antiguos.